Bueno, ba, hemen bildu gara Donostiko Bolibarrean bildu gara e, kompromisoaren ikurra den bulebar honetan eta bildu gara salatzeko iraian beste hogeita sortzi gazte epaitze, e, epaitzen hasiko direla audintzia nazionalean lure militantzia politiko gatik eta, ba, bueno, e, asamblea ezberdinetako pertsona bildu gara hemen, batzu laguna gara, beste batzuk e, bizilaguna, beste atzuk ditugu eta ezagutzen, beste atzuk senideak, baina bueno, argi daukagu, e, politikoa ezin dela delitua izan, eta horretaz gain, hemen luzatu dugu dei bat, elkartasunetik kompromisora pasatzeko, epeketa guzti hauek gelditzeko. E, horretaz gain, iragarri izan dugu, iraiaren amabi, amairo eta malauan, Aztebu laranja burutuko dela, hemen kartelan ikusten duzuen bezala, eta bertan ba, bueno, e, Euskal Herri guztiari egiten diogu bertara joateko, eh, bertan doben ekimenez berrietan parte hartzeko eta injustizia hauekin bukatzeko. Eh, beraz, ba, uste dugu, elkartasunetik kompromisoa pasatzeko garaia dela, eskubide zibil politikoak e, guztiontza direla, eta hogeita sortzi gaztauek ezin direla epaituak izan eta are gutxiago ezin direla kondenatuak izan, beraz lanan jarretuko dugu auzo herri eta hiri ezberdinetan e, guzti hauekin bukatu arte eta animo lanera.